سلامات بالنسبه لهاي اللقطه شت اللاعب يعني شوف لما ياخذ الفخذ واحد يعني نظن اصابه تمزق عضلي تسمى ديشيرير ولا يلونغاسيون آه. هذا شيء لما تكون اصابات ميسكولار معناتها قضيه تحضير صراحه لي بليسير دو لارتيكيلاسيون قالوا نيفو دي جونو ولا لا شوفي ولا